سڵاوی خوای گەورەی لەگشتان بەڕێزان خۆشحاڵم کەوا بە ڤیددیوەیەکی نوێەوە دێمەوە لاتەن لە ڤیددیوی ئەم جارەماندا تەنیا پێناساندنی ئەم شێوازە ڤیددیوەیە هیوادارم بە دڵتان بێ کە بە شێوەی ئەنیمە و هەروەها لە کۆمنتیش کەناڵێکی جوانم داناوە بە ناوی پرۆژەی هەستان و ئەگەر بە ئەرگ نەبێ بتوان سبسکرایبی کەناڵەکە بکەن خۆشحاڵ دەبوو وە بۆ ئەو بەڕێزانەی کەوا چاوەڕێی ڤیدیۆی دووەمن ڤیدیۆی دووەم بەم شێوازە دەبێ بۆ ئەوی بتوانم بە ئاسانترین شێواز تێتان بگەینم من ئەم شێوازەم پێ باش بوو ئێوەش دەتوانن سەرنجەکانتان لە کۆمێنت بنووسن و تێبینیەکانشتان هەروە لە کۆمێنت بنووسن و بیریشتان نەچێت لایکێم ڤیددیوی بکەن و حەز دەکەم بزانم چەند کەس چاوەڕێی وانەی دووەمە لە کۆمێنت بنووسن